Александр Григорьевич, расскажите, вот такой вопрос. Вот вы с Путиным ведь э, прошли очень такой долгий путь. Больше вместе, 20 лет. Спина к спине, в разные моменты истории, в разные, э, скажем, непростые периоды. Что вас с ним связывает? Э, историческая ответственность за судьбы наших стран, общие ценности, понимание чувства локтя – что связывает вас с Путиным? Как бы вы могли сказать в человеческом, политическом плане, в цивилизационном плане вот эти контакты? Ну вот возьми личное. Мы с ним на «ты» всегда. У нас очень дружеские, братские, теплые отношения с ним. Мы с ним похожи чем? Мы, когда сидим за столом, там, говорю, слушай, э, я вот иногда думаю, почему мы одинаково практически воспринимаем реальную действительность, философским языком говоря. Я, я говорю, ты дворовый, а я уличный. То есть мы пришли оттуда, с самого низу. Он Из говорит, земли. Точно. Да, ты, говорю, во дворике в этом вырос, вот он мне часто рассказывает, а я, говорю, вырос на улице. На улице. За мной некогда было кому-то смотреть, отца не было, мать работала с утра до ночи там, сутками работала. И <laughs> я на улице фактически вырос. И, и мы увидели эту жизнь. У нас были одни ценности. И у него, и у меня. Мы на них выросли. Поэтому мы одинаково воспринимаем эту действительность. Да, мы можем где-то по-разному в силу каких-то обстоятельств перемалывать эту действительность и делать соответствующие выводы. Но, не буду это конкретизировать, сам понимаешь, но прошлый год для нас был уроком для обоих. И для меня, и для него – мы поняли, что все эти вот разговоры, ширма со стороны Запада, это просто разговоры. А они, как я сказал, войны здесь развязывали они постоянно. Так они нацелены и сегодня. Просто уже мы другие, они нас побаиваются, но цели у них те же. И вот прошлый год в этом плане нас еще больше сблизил. И сегодня я даже затрудняюсь назвать вопрос, где бы мы расходились по оценках. Вот, по-моему, нет такого вопроса. Ситуация очень сложная, мы ее понимаем, ощущаем, и вот всякие, казалось бы, мелочи, они нас сближают в понимании тех процессов, которые происходят. Он понимает, что такое Беларусь, он понимает то, что происходит здесь на Западе, точно так, как я понимаю. То есть у нас абсолютно единые подходы к оценке э, того, что сегодня происходит. Он умеет вычленять главный вопрос. Россия огромная. И если ты э, замелочишься где-то, то ты упустишь главный вопрос. Вот он умеет держать. Поэтому гиперзвуковые ракеты появились, поэтому армия переоснащена была. Он далеко видел, что может произойти вот в этой ситуации. Поэтому у него многому можно поучиться, и даже не у него, а у тех людей, которые сегодня осуществляют политику в России. Вот у вашего этого коллективного российского руководителя многому можно научиться. У того же Саши Бортникова, возьмите, я не ожидал, что Володин укоренится и наберет такую мощь, он молодец. Матвиенко, конечно, это патриарх, как, <laughs> если можно сказать. Это ума палата и практика огромнейшая, преданная, она очень преданная идеям, ее уже не свернешь. Возьмите Нарышкин, ушел на СВР. Э, много сотрудничаем с ними, молодец, на своем месте. Ну, не хочу всех перечислять, там Мишустин пришелся ко двору, э, гибкий, аккуратный, иногда чрезмерно, но молодец, очень образованный человек, подготовленный. И вот в целом я же наблюдаю, с ними общаюсь. Вот недавно, совсем молодой, э, приезжал к нам генеральный прокурор России – молодец парень, толку Вот я говорю, ну это будущее России в них. Возьмите Шойгу, Аксакал. Он, <laughs> он, он как военный, вот, придя с МЧС, прижился, его военные уважают. Он знает, что делать. И вот этот вот коллективный, мы говорим, Запад, а тут коллективный э, Восток у брата, э, многому можно научиться. И, конечно, я так уже опытный, извините за нескромность, а за этим ну, наблюдаю. Ну, это так. Да, Еще я, я, патриарх я, европейской политики. я учился, дуаен.